Всем привет! Нахожусь я у главного стадиона Валесийского футбольного клуба. И по воскресеньям здесь собирается блошиный рынок. Очень интересное место, столько всего интересного можно увидеть. Мы сейчас с вами зайдем и посмотрим, что там такое. Thank you. Amigo, no por favor, no ¿Estás grabando, amigo? ¿No está? Pero no tres, tres. Eh. ¿Sabes? Даже еще запечатанная пленка escúchame, traemos nosotros los nuestros. Todo baratito aprovechar, ¿eh? Вот эта штука. Тут и радио, и подсветка, и календарь, и что -то. Обалдеть. Thank you. Вот, вот такие газеты раньше клали под шапку. Это шлем, французский шлем гражданской войны. И чтобы не потели. И вот, да, от пота. И вот эту газету, как раз вот этот владелец этого шлема и нашел в самой этой каске 1914 года. opportunity. чем не музей.